ассалому алайкум подписчикои калхозобод тв бародарони азиз имрӯз шумо дар нархҳои дарвоза арматур профил оҳани чизе дар кор боша сумка кардаи партоем ина дарвозаимон нав нав хушро омадааст шумо да яктакта навор карда меред ина арматурамон бисёр омадааст ҳозир чанд сума чанд метрра навор карда метаред бародарони азиз шумо да як минта реклама дорем як магазина ба шумо тавсия мекунем магазини акай давлат аст дар резаҳои пластикӣ оҳанӣ туркӣ чӯбӣ ҳама чизо ҳаст ҳозир шумо якта якта нишон дода метаем дарои оҳанӣ ҳастанд ай 500 сомон то 5000 сомон ҳастай бахтиёр мега дарои хайтек ҳастай дарои беларускӣ чизи намуд даркор боша дарои дупа ина хайтек ҳастай акаҷон бо дарои наи евра ҳастай тоза хили тахтай ҳамаш тахтай дарои евро ҳастад дарои евро бо пласики ҳастад любой размеро ҳастад тайёр мекунем метавем шумо накачем любой размер аст нархошам арзон кардан метавем арзон кардан нархи любой ҷо метавем магазини акани давлат бозори калхозобод برادران ضروری کنه رقم هست به مالا مراجعه کنه میشه با نرخ دسترس برادران عزیز ویدیو تا آخرش تماشا کنین همه نمودای آهنه هست پروفیل دروازه یک تک تک موده نرخش گام بزنه مگزین اکی مخصوم سلام علیکم اکا سر پنج بعدا مقا سلامات خوب احوال است اون دای کرا اکا نرخ نو چکه چیزی ارزان قیمت اکا یگو نویگری است ака ҳозираш арзон айд назар ба пешина а иншолло акаҷон ку як дарвозаро як нархоша мегуфтед дарвоза чи хелан чандба чанда нака салому алейкум дарвоза се метра ҳаста материали средни қади ҳаста нархш 2700 сомон 2700 сомон се метра се метра баландиш дуним баландиш дуним ин материалаш чанд қати бошад ка материали 01 0 қати ҳами 09 қати зада ҳамхел баъд ин дароза ҳаста ин дарозаи хайтек хайтек меган дарозаи хубай чор ба дуу ҳаштодай нархиш панҷним ҳазорай панҷним ҳазор сума ба қувват будаи качисташам ака и чанд бор краска хӯрдагия ябур грунтовка мехӯра ябур краска мехӯра хулас ду бор мешавам ҳамхила ира ғавсиш чанд бош ака и ғавсиш ҳамаш круговой якнимай стойкош дувни мешавад Бугавоши анҷири мазор хичай 6000 қати мақсад э, бурдан установка шуд. Установка хати 6000 сом. Установка 6000. 4 ба чанака? 4 ба 270. 4 ба 270. Нас. Ана упара мезгана упарадан дарозаи нағз нас будаст. Шумо да як такта навор мекунем. Ёшам башам бошака? Иам 4 ба 2.5 ай. 4 ба 2.5 а? О, и 4 ба 2.5 среди хати задагияй. А ҳами намуд ва мақсад се наму дарвоза мешава ина мисол я ҳастай се ҳазору чорсад сомон о ҳастай среди қатӣ чор азор сомон баъд ҳастай ғавзш қатӣ панҷ азор мешава болои дарвозаам хеле казирокам када метаед казирок мешава казирок адел нихрадагар заказ кана тайёр када метаедагар ҳазор сомон мешавад и парадамо дарвозаом буда дарвозаам мепурсем ёчихела ё чанд ба чанд анака дарвозаи хеле роликаво як куш аса қати мераванд ранги дарвозаи завод боре заводо хеле ай масад Ой, шка. ям ҳар хеле нархаш ай чор ҳазор сар мешавад то шаш ҳазор ҳафт ҳазора нарх дорам ака и размери чанд ба чанда и чор ба дву сӣ ай чор ба дву сӣ ака ё нархоша гуфтесен баъд часпонданаш дар дунуш мешава ҳамин нархҳо часпондан бо мақсад бурдан установка ҳамаш дар дунуш хулас даставка мекуне то чанд қара даставка мекунед акаҷон километрша то ҳамин тарафҳои мисол э, хумсангин ҷиникул панҷ тарафи гулистон гаравутӣ вахш куҷо бошад даставка када бародарон азиз ина ҳамон нархҳоро чанд гуфта боша худашон бурда установка кардан метена ака бале фамо ина дарвозаи релис мехзад ана бо упара дамаса упара упарагисаа ишо ҳамин размера John Carter Shift Shift Shift maddesi. Shift maddesi. ҳай бо иҷа кӯмрам будааст ҳезиман будааст бо семент сементҳо чанд шид ака семент ямӯ э, хуаксин мегӯям сементи хубша панҷоу чор сомон панҷоу чор сомон чанд сада панҳсада ка панҳсада э. ана бо бародарна азиз упара мезгарем арматур профил чизе боша шумо як дақиқа навор мекунем ака и арматурро чанди шидан ака чандака ё

50 сум донаша. Аҳа, ишча кар? И 14 кай, размери 14 ай, амун 14 прашай, 12 метраш 68 сомон то 65 сомон мешава. 65 сомон. 6 метраш 32 сомон. 32 сомон. Мас. Ана профило чиқишса, турбо чиқишса ака. Ана и гулакам да куҷа гулакам. Ё гло барои мақсад нами каравод барои ягон э, решоткои дари хона барои гарозгоҳи пешихона мешаванд ҳар хелада ай 15 сум сар мешавад то 30 сум масалан масалан гирем инаиш 28 э, сум 25 сум мешавад ина ин амуд када о талони майдаги дора ина ин 30 сумон иш 30 сумон о ина иш масалан 20 сумон ҳар хела ина иш 20 сумон донаш 20 сумон а бале бо дигар намуд гуро дар кор боша ҳаст ина профил бадай турбо бадай турбо барои стойка ферма ангурда سوی کدام هست ما هر چلای وقت مقصد بگیریم نمیسول چیل سوم چیل پنج سوم پنجو سوم هر چل میشن سلام علیکم خب اینجا پروفیلو بخواد هم دارد که پروفیلو ای پنج و پنج های ایش چند بچند که پروفیلو این پروفیل 7 به 7 7 به 7 7 به 7 ها سه نمود می شود 35 سوم 45 سوم 55 سوم یک مترش ها؟ آه مترش بخواد بوده است؟ یکش یک است یک نیم است دوی هر خیلی زویس همو غاوسی چیش میکنه تروبای کچالکان داره نکه؟ نه تروبای وادا کچکا هست 25 سوم این های 32 هست 35 سوم 35 سوم ایش رزمیرش 25 هست؟ 25 هست دوی نیم دوی نیم ها؟ نه агар бо айноми канал калхозобод биям мумкин ягон сум арзон кардам мед бохай скидка дорам скидка дорам инаи вадакачко барои мақсад амо чишан обровардан обровардашо инаи размери сиду и размери бисту панша иро донош чанде боша и донаш сесад сума и сесаду панҷо сум бархоат бутаво калонтара ана и турбои хеле гулиам будааст трубоам ҳастан барои ҳамин турбои дилдор барои решетка решетка кардан загородка мекунан а ё метрашон чанд ака ва метраш си сомон си сомон размераш чанд а размери сию ду сию ду баъд бо ҳастай бисту панҷакш ҳастай бисту панҷ сум бист сомон понздаакш ҳастай понздаҳ сум профилам гулакшам будаст гилдошам ҳастай хулас бародарон азиз чизе намуд боша ҳама баҳано ҳаста барои вадакачка барои стойка анбурда ҳастай ака турбаҳои пластикиам будаст ҷа чандиан ова ка акай турбои пластики шаш метра на турбои шаш метра ясаду бисту панҷа акай шаш метраш дусаду чил сум ешада метраш чил сомон а метраш чил сомон ба садак шастай сию панҷ сум дусад сомон ам шаш метраш мешавад шаш метра ядунаша ҳамаи размер фарқе ба ҳам мувофиқи размериш ҳам нақ хуланд бародарони азиз и паладан бо решотка мекарда барои тиреза пластико решотко чанде боша як даст мисол як бис ба як бис асту ай дусаду панҷо сум то се сад се саду панҷо сума мешавам таёр кардан мувофиқи ҳамо гул таёр кардан бо таёр метр мешавам ака бо парадан ферма буда фермо чор метра панҷ метра чиқир боша фермо на ин тарафи парадан аста ина برادران عزیز فرما مراجعه کرده بودین فرما بوده این فرما چند شده که؟ این فرما پنج متر هسته پنج متر شش متر مقصد شش مترش یک سده چیل سومون هست پنج مترش یک سده سی سومون چهار مترش یک سده بیس سومون یک سده بیس چهار مترش ست سومون انا اکا یو ارماتوری چند قطعه کده گم؟ ارماتوری شانزه قطعه شانزه قطعه کده گم ҳамаш дарунашам берунашам 16 ёки дарунаш 12 мешава дунаш 12 мешава ин асали 16 хулас дунаш 12 мешава асалнош 16 мешидад бале ана ду метр ана 4 метра 5 метра 6 метра ҳамаш як хела ҳам ҳамаш ҳам як мешава зависи ҳам метрш мекунад тамо ин барода пробо барои стойка ҳастан 150 кеш 110 томон боз садакш мешавад 85 сомон. Метарасан? Аммо сифати хуб буш. Мабин аст. Қурбон азиз мемар. Решотка барои пеши хона меша, не решотка. Аҳа. Барои пеши хона. А, пеши хона да? Загородка, пагородка мекунад. Иёра метарасан ё кадага медана ната? О, айро ам метр. Як метр 250 сом тайёрш мешава. А, краска прасаш хати? О, ам хона тайёра. Ина марадан азиз, агар касе решотка кадани боша, пеши хонаша загородка боша, як метр 250 сом будай краска тарелкада полный берем я чак понимаешь там Баратан Азиз бои парада трубой аз бездин барои латокор булошта маҳкам кардам. Намкун меша маҳкам? О, инаи трубой 400, 500, 300, ҳама размериш ҳастай. Ака ин чанд май баъд якта селиш чанд метр ай? 500 60 1400 сум, инаи 400 60 800 сум, 300 60 650 4 метра ана 4 метра ана мақсад латока маҳкам мекунама ай булош сташка мекунама барои машин гузарона на арикои пишти хонаша ягон ҷо барои раҳ гузашта фаҳмо не арубам арубои арубам тайёр мекунам арубои фурӯшӣ а тайёр карда бо фурӯхта метана 1000 сомон пули комплект комплект ам тайёр 1000 сомон на зина арубада кур боша арубам ҳаст акаҷон мисол мода савол мешавад ки агар мада дар розаи размери фалон фалон тайёр карда бутен агар шумо бошад тайёр карда метавонед заказ шавад любой размерша тайёр мекунем доставка установка ҳама дадонушая фаҳмо бародарон азиз магазини акаи акаи максум ина тамошо кардани нархоша дар рӯи экран рақамҳоро мемонед ҳатман зан занед ягон хизмат шид бемалол ина бозори калхозобод пушти бозори кӯҳна биёед акаи максум ҳамҷода дар хизмати шумо хушомадед ба канал калхозавоте бародарон азиз яктактар лакора хомӯш накунед